ለውጡን ተከትሎ በትግራይ ክልልና በፌዴራሉ መንግስት መካከል የነበረው የቃላት ጦርነት ዛሬ ወደ ተግባር የተለወጠ ይመስላል። አንዱ ሌላኛውን ህገወጥ በማለት ሲወነጃጀሉ ከርመዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የትግራይ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ ሰራዊት በአማራ ክልል ጠገዴ ወረዳ ሶሮቃና ቀራቅር በተባሉ አካባቢዎች ጥቃት መክፈቱን አመልክተው ሆኖም በአማራ ክልል ልዩ ኃይል ተመክቷል ብለዋል። አማራ ክልልም በሶሮቃ በቀራቅር እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላ በሌሎች አካባቢዎችም ሊገመት የሚችል የጥቃት ሙከራ ይሞክራል ተብሎ ይታሰባል። ግን አሁን እስካሁን ባለን መረጃ በሶሮቃና በቀራቅር አካባቢ የውጊያ ሙከራ አድርጓል። ዞሮ ዞሮ ልዩ ኃይላችን ይህንን መክቷል። በሚሊሻና በልዩ ኃይሉ ከበባ ውስጥ የነበሩ የመከላከያ የተወሰኑ አባላትንም ማዳንና ማውጣት ችሏል። አንዳንድ ከባድ መሳሪያዎችንም እንደዚያው ወደኛ ማውጣት ችለናል። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጠገዴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ሙሉጌታ ዛሬ ጠዋት ሁለት ሰዓት ላይ ውጊያ እንደነበረና ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው አመልክተዋል። ወደዚህ ወደ አማራ ክልል ጠገዴ ወረዳ ለመግባት ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት አካባቢ ተኩስ ከፍቶ እስካሁን ውጊያው እንደቀጠለ ነው ያለ። አሁን የጉዳት መጠን አለው። ይሄ specific የሆነ ይሄን ያህል ነው ማለት ይከብዳል። ያው ደንበር ላይ ነው የኛ መከላከል እያደረገ ነው፣ እነሱ ለማጥቃት እያ እየተካሄደ ነው። ከሰዓት በኋላ ያለውን ሁኔታ እንዲገልጹልኝ ወረዳ አስተዳዳሪውን ጠይቄያቸው የነበረ ቢሆንም ውጊያው አሁንም በድንበር አካባቢ እንዳለና ሙሉ መረጃ መስጠት የሚችሉት ግን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በጋራ አጠቃላይ ሂደቱን ከገመገሙ በኋላ መሆኑን ገልጸዋል። አንድ የቀራቅር አካባቢ የአይን እማኝ ለዶቸቬሌ በስልክ እንደተናገሩት በአካባቢው ከባድ ውጊያ እንዳለ አረጋግጠዋል። አሁን ለጊዜው አሁን አንተ ስደውል ቆማ እንጂ ሲጠቆስ ነበር ሳነሳው ራሱ እነሱ ሰዎች ወደ እነሱ ሄደን እናውቃለን። ሲጀመር አንተ በጣም ከባድ ነው። ራሱን እኔ ጠዋትም እግዚአብሔር ነው ያወጣ ሲተኮስ እየሮጥኩ የቆረጣ ገብተው መድኃኒዓለም ያወጣ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት በኩል አስተያየት ለማካተት ብሞክርም የስልክ ግንኙነት ባለመኖሩ አልተሳካም። አለም ነው መኮንን ለዶቸቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር